Dore mi fa so la ti do ti la so fa mi re. Dore mi fa so la. je suis la cofondatrice de ZipZap. On a créé en 92 une école de cirque social. Donc on a créé un espace où on voulait que les jeunes se rencontrent et puissent euh, apprendre la vie, donc euh, en jouant, en travaillant, en apprenant et en faisant euh, des numéros de cirque. Donc on a utilisé les arts du cirque pour cette, insertion sociale et ce développement d'expertise qui, qui, finit par un emploi. Cette année, euh, le Market Theater avait une idée, euh, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire à partir de leur euh, branche qui est une école de théâtre qui s'appelle le Market Laboratory. Ils avaient l'idée de faire une compagnie qui fasse vraiment partie du Market Theater et qui est donc un groupe d'acteurs qui ait notamment un salaire régulier et qui soit affilié au théâtre. Euh, ce sont des jeunes acteurs, c'est-à-dire qui viennent de finir leurs études au Market Laboratory et que cette euh, compagnie est une sorte de tremplin euh, pour le monde professionnel du théâtre. et donc l'Institut français était très intéressé pour soutenir cette initiative. qui nous faisait penser à la troupe de la comédie française, qui est une des plus anciennes troupes et celle-ci serait une des plus jeunes troupes d'Afrique du Sud à à un théâtre. On a 2000 élèves maintenant dans 10 programmes différents, mais on a 5 programmes qui sont des programmes sociaux, c'est-à-dire c'est nous qui allons dans les bidonvilles, c'est nous qui allons les chercher dans les régions dans des, régions défavorisées. Et ensuite, ils peuvent filtrer dans des programmes jeunesse qui ensuite se passent euh, ici, qui, qui montent de niveau et ensuite qui se terminent par une formation professionnelle ou bien une formation artistique et ensuite qui peut finir par un emploi en tant qu'instructeur, technicien ou artiste. directrice du Market Laboratory, qui est l'école de théâtre, Clara Vaughan, et le directeur euh, du Market Theater, Ismaël Mohamed. Euh, et on a euh, commencé à brainstormer sur des idées de pièces qu'on pourrait faire. Étant donné qu'il y avait une composante française à avoir, on en est arrivé au Petit Prince. Euh, qui est un livre connu pour avoir été le livre le plus traduit du monde après la Bible. Et donc il a notamment été euh, traduit dans des langues euh, sud-africaines telles que le Zulu, le Kosa, l'Afrikaans. Mmh. le consulat euh, fait une réunion mensuelle des, Français qui sont actifs euh, au Cap. Donc j'avoue que c'est super dynamique, j'aime vraiment beaucoup parce qu'on peut faire plus de créations. On a accueilli euh, Captain Accueil, on, essaie essaye de faire des échanges de, ressources et des d'activités. Donc ça, c'est très très chouette. On était à Groix, on était en Bretagne en septembre, on va aller en Espagne au mois de mai, euh, on a un emploi du temps chargé. On a 34 spectacles le mois prochain à Pretoria. We're, we're a Pan-African theatre company and it was very important for us to make sure that our audiences feel like they can connect with the story, that our audiences kind of feel represented. So we tried to throw in some music that represented the continent, we tried to throw in languages, you hear some bits of Isxhosa, isiZulu, Sisutu, you know, so we, we really just tried to make it a story that could happen anywhere in the world. Rosie, Rosie with France has been amazing. We've had such amazing support from IFAS, from the Alliance Française, and they've just really, you know, and Mazars as well. They've supported our entire tour. We've been to six cities. You know, that's been a dream come true, come true for all of us. We've been able to see Cape Town, Bloemfontein, Grahamstown, Cecilburg, and finally to bring it home has just been amazing. And we would love the chance to come to France. Drummy a sheep. What are you doing here? That doesn't matter. Dizobele igusha. Just this phrase, this beautiful quote that the, the fox says to the little prince that what is essential, it's invisible to the eye. It means whatever that is beautiful, it's not from here, it's from here.